გაიარომა საქართველო! გენაცვალეთ რამდენი ვართ ღმერთმა გვაურავლოს! გამარჯვების საღამოა დღეს! გამაგონა თქვენი ხმამა ხელები, ხელები დამანახეთ მაღლა! ეხლა უნდა ვიმღეროს სიმღერა, რომელიც ასოცირდება გამარჯვებასთან! დამხელვით ყველომდე! მომყვები! ჩავხალთ სარგავერდო საქმე სანდო იმედიცანდე რომ განიცადო დიდება სამდე სტოლი სტორი აკავა ფორნი და მე ვარ შენთან დღეს უცხო ფორმი იმთები რომ მოხს რომ რომ მაშისები გასდა რა სხვას გასდა არ გინდა დასდა რომ დამიცახო იქნება მოხვი ახლო და მნახო იქნება რისთვის მიდა დაგინახო ვით This one heute ich glaub so fern, sind wir gerade verstürzt wie eine it. Aber ist so eine kleine Shuma, Siza, Chenta, Nico, a ხება ჯერ არ ნახული გაგუდი კაბინე რაც არის არის მე უკვე აქ ვარ გავიღე ხარი სიმღერა შეცივი ხარი შენი შოლე უნდა მეკობარი მოულე ნასტი კრიტარჩებს ისონ კაჩის მიღმართაჩებს ოცნება რამდენს რამდენს რამდენს კეთო კიდევ ბევრ რამდენს იმდენი რამდენიც გითხარი ეხა შენ რასაც ფიქრობ